Γεια σας, χαιρόμαστε πάρα πολύ για τον χρόνο σας εδώ μαζί μας. Ας ξεκινήσουμε να μιλάμε για την μετάφραση. Λοιπόν, ήταν όνειρο ζωή σας να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Όχι. Δηλαδή, ναι ή όχι. Ναι και όχι. Ναι και όχι. δηλαδή, ε, από όταν ήμουν μικρός, ε, πάντα διάβασα βιβλία, όπου, ό,τι, ό,τι είχα μπροστά μου το διάβασα. Και μετά από λίγο καιρό κατάλαβα ότι μου άρεσαν πάρα πολύ να διαβάσω ε, πούμε λογοτεχνική βιβλία, εντάξει. Και μετά από το Λύκειο, επειδή είμαι 25 χρονών, δεν είμαι μόνο που έκανα, δεν ξέρω αν το έχετε εδώ, ε, διάφορα ανάμεσα κλασικό λύκειο και επιστημονικό. Επαγγελματικό. Ωραία. Αυτό, δεν ναι. ξέρω. Ναι. Classic studies and scientific studies. Ωραία, Αυτό. Ωραία. Ε, τότε εγώ έκανα scientific studies και οπότε δεν έχει καμία σχέση με μετάφραση. Μα δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο με, με την επιστήμονη και επειδή ήξερα πάρα πολύ καλά το αγγλικά, η αγγλικά, η αγγλική γλώσσα, ε, προσπάθησα να πάω σε ένα πανεπιστήμιο και στην Ιταλία που ήταν το καλύτερο, το είπαν, ε, για μετάφραση. Ε, έκανα το τεστ για να μπω μέσα και τελικά μπήκα μέσα. Αν δεν είχα μπει μέσα, δεν ξέρω πού θα ήμουν τώρα, δεν έχω ιδέα. Μάλλον θα ήμουν πάντα στο science field. Ε, και από τότε ε, σιγά σιγά κατάλαβα ότι ναι, αυτό θέλω να κάνω γιατί, μ, πώς το λένε, ε, hindsight, δηλαδή αυτό που βλέπεις μετά από καιρό, Ακριβώς. Ε, κατάλαβα ότι όταν ήμουν μικρό, όλο αυτό που διάβασα εγώ το διάβασα στα Ιταλικά. Όλο αυτό που διάβασα εγώ δεν ήταν μόνο από την Ιταλία όμως, διάβασα από παντού. Γιατί δεν είχα ιδέα. Όταν ήμουν μικρό, δεν είχα ιδέα ότι υπήρχαν άλλε χώρε. Εντάξει, το, το ήξερα, αλλά δεν, δεν ήξερα πώ πάει αυτή τη δουλειά την, ε, τους, των μεταφραστών. Αλλά όταν το κατάλαβα, είπα εντάξει, θέλω να, να κάνω το ίδιο και εγώ. Δηλαδή να φτιάχνω γέφυρα ή κάτι, κάτι τέτοιο για να βοηθήσω ή για να να δίνω πίσω αυτό που εγώ πήρα από όλοι αυτές οι μεταφραστές, οι μεταφραστές, δεν ξέρω, που, που έκαναν αυτό το γέφυρα που εγώ περπάτησα πάνω. Δηλαδή, αυτό ήθελα να κάνω και εγώ. Και τώρα αυτό κάνω. Με χάρη και με λύπη. Αυτό Ε, σε αυτό. Ε, ποια ήταν η άποψή σας για τη μετάφραση πριν ασχοληθείτε με αυτήν και τώρα που ασχολείστε επαγγελματικά. Εντάξει, πριν ήταν ε, με... <clears throat> με... πώς το λέτε, as, with everything, πριν ήταν πάρα πολύ ρομαντικό. Δηλαδή το είδα και ήμουνα ευτυχισμένο, μπορώ να κάτσουμε με το βιβλίο μου ή το, την ταινία μου ή αυτό που πρέπει να μεταφράσω και να έχω τον χρόνο μου και να την καταλαβαίνω και να τη διαβάσω και να τη μελετήσω και μετά από χρόνο να την ε, μεταφράσω. Ε, μετά όμως ε, κατάλαβα ότι αυτό δεν υπάρχει, δεν υπάρχει χρόνο, δεν υπάρχει ηρεμία, υπάρχει μόνο deadlines, υπάρχει μόνο... Αλλά εντάξει, αυτό μπορεί να είναι κακό, αλλά μπορεί να είναι και καλό. Δηλαδή, αν έχεις κάτι που σε πια... πιάσει, pressure, πιέζει, πιέζει ναι. αυτό, ε, προσπαθείς να κάνεις το καλύτερό σου. Και αν το προσπαθείς, και αν το τα, τα καταφέρεις, είσαι πάρα πολύ χαρούμενο μετά. Αλλά στη, κατά τη διαρκή δεν είσαι καθόλου. Είσαι μόνο σου, κάτσε σε ένα γραφείο, αν το έχει, Γιατί αν εχει WiFi στο σπίτι σου, κάτσε σε ένα γραφείο. Αν δεν εχει WiFi στο σπίτι σου, θα πά σε βιβλιοθήκη, αλλά βιβλιοθήκη κλείνουν. Και εσύ δεν θε να κλείνει τη βιβλιοθήκη, γιατί έχει είσαι εκεί σε αυτό το σημείο που τώρα έχει καταλάβει τι λέει και θε να, να προχωράς, αλλά δεν μπορεί. Ναι. Η... μαγαζί, μαγαζιά, εγώ στην Ελλάδα μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω σε μαγαζιά, επειδή με ένα καφέ μπορώ να κάτσουμε, δεν θα με, δεν θα μου πούνε τίποτα, δεν θα με διώχνουν, μπορώ να κάτσουμε να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά αυτό είναι, το θέμα είναι να, να manage το χρόνο σου. Αυτό. Ε, αν μπορείς να κάνεις αυτό, μια χαρά ποιο έργο στάθηκε αφορμή, ε, πώς ξεκινήσατε να μεταφράζετε, ήταν κάποιο τεχνικό κείμενο, λογοτεχνικό και ε, στο πανεπιστήμιο δηλαδή. Ε, σαν δουλειά ή σαν ε, ε, εκπαίδευση. Σαν εκπαίδευση. Σαν εκπαίδευση νομίζω ότι... Τι ήταν το κάναμε. Το πρώτο που κάναμε ήταν ε, Εξαρτάται από τη γλώσσα. Με τα αγγλικά, την οποία την ήξερα πάρα πολύ καλά από, την αρχή, ε, ε, ξεκινήσαμε με, τι ήταν αυτό, ε, λογοτεχνία, αμέσως. Αλλά αυτό εντάξει, εξαρτάται με τον, ή την καθηγητή που έχεις, αλλά με τα αγγλικά ήταν λογοτεχνία, σε επίπεδο εκπαίδευση και με ισπανικά ε, την οποία δεν την ήξερα καθόλου και την έμαθα σε ένα χρόνο μέσα στο πανεπιστήμιο, ήταν τεχνική νομίζω. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρω γιατί το έκανα έτσι, Ε, πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε ένα έργο, ένα λογοτεχνικό ε, έργο? Ε, ένα έργο? και αυτό, εξαρτάται. Αυτό είναι κάτι που εξαρτάται το λέμε πάρα πολύ συνέχεια σε μεταφραστές, γιατί όλα εξαρτάται από τι έργο, εξαρτάται από πόσο χρόνο έχεις, εξαρτάται από πόσο σε πληρώνουν. Δηλαδή, ε, πάμε με τα λεφτά. Αν σε πληρώνουν πάρα πολύ λίγο, εσύ δεν θα έχεις αυτή την ε, πνεύμα να το κάνω καλά. Γιατί μπορώ να το κάνω καλά, αλλά ξέρω ότι αν με πληρώνουν τόσο λίγο, δεν ξέρω πώς πάει εδώ στην Ελλάδα, αλλά στην Ιταλία, αν σε πληρώνουν λίγο, είναι επειδή είτε δεν είναι ε, publishing house. Ε, δεν δουλέψετε ε, με την publishing house, αλλά με μια, ένα πρακτορείο που δουλεύει για, οπότε έχει ποσοστό και όλο έχουν ε, their own percentages. Ε, οπότε αν εσύ θα μπορείς να έχεις 4 ευρώ τη σελίδα, τη μεταφραστική σελίδα, τα αυτό που είναι πάρα πολύ λίγο στην Ιταλία, ξέρεις ότι 2 ευρώ θα πάνε στο πρακτορείο. 2 ευρώ, αυτό, πρακτορείο, για δουλειά. 2 ευρώ τα πάνε στο, Πώ το λέτε, το copywriter. Αυτό που... Στα δικαιώματα. Okay. Στα πνευματικά δικαιώματα. Το αυτό. Και τα άλλα 2 ευρώ θα την κρατήσει την ε, πρώτη publishing house. Οπότε, αν αυτή είναι η κατάσταση, πώ νιώθω όταν δουλεύω, είμαι πάρα πολύ νευριασμένο. Πάρα πολύ. Και αυτό δεν ξέρω αν δείχνει στο έργο τελικά, αλλά είμαι πάρα πολύ όταν όμω δουλεύω σε τη καλύτερη κατάσταση, είναι σαν να είναι challenge, αλλά συνέχεια. Δηλαδή, ξέρω πάρα πολύ, ξέρω πάρα πολύ καλά Ιταλικά και Αγγλικά. Όταν μεταφράζω, δεν ξέρω ούτε ούτε μία ούτε η άλλη. Δηλαδή, κάθε λέξη τι ψάχνω. Όσο πιο μεταφράζεις, όσο πιο ψάχνει λέξεις. Γιατί ξέρεις ότι μία λέξη μπορεί να σημαίνει πάρα πολλές ε, αυτό. Εκτός από τη μετάφραση ασχολήθηκε και με κάτι άλλο. Ε, επαγγελματικά. επαγγελματικά. όχι. με αυτό που κάνω είμαι μια χαρά. Ωραία. Ναι. Ανήκετε σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών. Ε, ναι, είναι, Πώ το λέτε, τα αγγλικά. Association, ναι. ένωση. Ε, με δύο. Η μία είναι για τη λογοτεχνία, Ωραία. τη λένε Strade, ε, Sindacato, ε, Union ε, okay. okay. ε, Traduttori Editoriali, ε, λογοτεχνική μεταφράστη. Ναι, ναι. Μεταφραστές. Και αυτό, <laughs> και την άλλη είναι για τεχνική και τη λένε AITI. Είναι πάλι Association for Italian Translators and Interpreters. Πολύ ωραία. Ε, τώρα, στη... Ναι. ναι. Στη λογοτεχνική μετάφραση, ποιο ναι. είδο σα κεντρίζει πιο πολύ, ε, ποιο, ποιο είδο λογοτεχνική μετάφραση ε, βρίσκεται πιο ενδιαφέρον, Είδο είναι genre. Uh, kind of. genre. ποιο είδο. όλοι. Δεν έχω θέμα εσείς τα τα περισσότερα βιβλία ή σας τα δίνουν, σας τα αναθέτουν. Ναι. Αυτό εξαρτάται με ποιον δουλεύει. Αν δουλεύει σε ένα πρακτορείο, δεν, δεν μπορεί να διαλέξει τίποτα. Αν δουλεύει, αν έχει καλή σχέση με ένα έκδοση, τι λέτε. Εκδότη. Ναι, Εκδότε. Εκδότε. Αυτό. Αν έχετε καλή σχέση και μπορείτε να μιλήσετε και μπορείτε να ε, προφορήσετε. Προφορήσετε αυτό που θέλετε εσείς να μεταφράσετε, Εντάξει. Ε, γενικά σου δίνουν αυτό που πρέπει να μεταφράζεις και δεν μπορείς να πεις τίποτα. Δηλαδή είναι σαν το εργοστάσιο σου λέει να κάνεις κάτι, εσύ το κάνεις. Επειδή αυτή είναι η δουλειά σου. Αλλά δεν υπάρχουν α, καλή και κακή ύφη. Υπάρχουν, εννοείται που δεν υπάρχουν. Αν, σου, αν δεν σου αρέσει και πρέπει μόνο να μεταφράζεις ερωτική ε, ερωτικά βιβλία, δεν τα είσαι χαρούμενο, εντάξει. Αυτό είναι εννοείται. Αλλά κάποιοι αρέσουν να μεταφράζουν αυτό και είναι χαρούμενοι. Οπότε... Ε, ποια είναι η σχέση με τις γλώσσες με τις οποίες μεταφράζετε. Ήδη μας είπατε, αναφέρετε μας κιόλας από ποιε γλώσσε μεταφράζετε. Από ποιες, ε, Ιταλικά, Ισπανικά και Αγγλικά. Ναι, αυτό και ποια, είναι η σχέση. Ναι. αγαπάω πιο πολύ. Ναι. Ε, Ιταλικά, ναι, εννοείται. Ε, αλλά γιατί δεν είμαι αυτό από αυτού που είναι πάρα πολύ εθνικιστή, mm-hmm. που λένε Ιταλία. Όχι καθόλου, καμία σχέση. τον, ε, την, την μισώ πάρα πολύ σαν χώρα. Πάρα πολύ. Αλλά τη γλώσσα του, τη γλώσσα τη είναι, είναι, είναι, μεγάλα. Και κάθε φορά που το, το βλέπει και το ανοίγει, είναι ακόμα πιο μεγάλο. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό μου αρέσει και τα Ισπανικά, που είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα Ιταλικά. Είναι επίση πιο δύσκολη, είναι, πιο, είναι ακόμα πιο μεγάλη, επειδή έχει πιο πολλέ influences από τα αραβικά, κάτι που δεν έχουμε στα Ιταλία, δεν έχουμε καθόλου. Από τα άλλες, άλλες γλώσσες, είναι πάρα πολύ... Ε, τα αγγλικά όλοι λένε ότι είναι εύκολη, ότι είναι sour, δεν έχει γεύση, είναι εύκολη, το, το μπορούν να, να κάνουν όλοι. Όχι, είναι, και αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γλώσσα. Καταρχά, αν σου αρέσει να μεταφράζεις, σου αρέσουν όλε τι γλώσσε. Δεν έχει σχέση τι γλώσσα είναι. Όμω, ε, με βάση τι διαφορέ που έχει η Ισπανική και η Ιταλική, ναι. υπάρχουν και πολιτιστικέ διαφορέ που δυσκολεύεστε να τι μεταφράσετε είναι culture. Ναι. ναι, υπάρχουν. Ε, ε, Όμω υπάρχουν σε όλε τι γλώσσε σαν, ε, πώ το λέτε, τα. ρεπό. Όχι ρεπό. Κοινό. Ε, όχι ρεπό, sorry. Ε, αυτό που λέει ο λαός. Ωραία. Παροιμία. Παροιμία. Εντάξει. Αυτά τα, παρεμ... τα παροιμία είναι πάρα πολύ ε, πολιτισμική. αυτό. Πολιτισμική. Και η Ισπανία και η Ιταλία δεν έχουν καμία σχέση σε, αυτή τη, σε αυτό το επίπεδο. Γιατί η Ιταλία είναι πιο ε, δρασική, ας πούμε, active, ε, ενώ την ε, ισπανική γλώσσα είναι πιο πολύ, η ισπανική γλώσσα και την ισπανική, ε, τον πολιτισμό, πανελληνικός πολιτισμό. Εντάξει, να μαθαίνουμε σωστά. Ε, είναι πιο χαλαρό, είναι πιο λίγο σαν το ελληνικό, τον ελληνικό, δηλαδή είναι θα δούμε. Είναι και όλ, αλλά αν το ναι. βλέπετε σαν, πω ε, ε, πώς το λέτε το πρωί, αυτό που λέει ο Αν το δείτε σε παροιμία, είναι ακριβώς έτσι. Ε, αν το δείτε σαν ε, ε, τις φράσεις που λέτε γενικά, εδώ, υγεία, δεν το λέμε στην Ιταλία. Δεν το λέμε έτσι πώς το χρησιμοποιήσετε εσείς, δεν το λέμε, δεν το έχουμε. Το λένε στην Ισπανία όμως. Το λένε στην Ισπανία, ε, ναι, αλλά όχι τόσο πολύ. Δηλαδή, η κάθε γλώσσα και ο κάθε πολιτισμός έχει την... Πώς το να το πω, το... Ιδιαιτερότητες. Ναι, αλλά και την, ε, τον τρόπο να αντιμετωπίζει τη ζωή. Και αυτό δείχνει και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μεταφράζει. Ωραία. Ποια είναι η σχέση σα με του συγγραφεί από του οποίου μεταφράζετε? Καμία σχέση. Δεν υπάρχει σχέση. Είμαστε σε ένα καπιταλιστικό Σύστημα. μηχάνημα. Ε, δεν υπάρχει μόνο οι μεγαλύτεροι στην Ιταλία, ας πούμε για τη λογοτεχνία, έχουν σχέση με τις συγγραφές. Οι υπόλοιποι, δηλαδή εμείς που κάνουμε τη δουλειά μας, δεν, μιλάμε, δεν κάνουμε τίποτα. Αν θέλουμε μπορούμε να στείλουμε ένα mail, αλλά μερικές φορές δεν απαντάει κανείς. Mm. Γιατί, γιατί έχει σχέση με το χρόνο. Δεν έχεις χρόνο να κάνεις ερωτήσεις. ούτε το καταλαβαίνεις, ούτε προσπαθεί και μετά κάποιον άλλο θα έρθει και τα κάνει η δουλειά του. Η δουλειά του, δηλαδή, τα κόψει όλα αυτά που έχει κάνει σε σε, σε αυτό το μικρό χώρο, χρόνο που έχει. Προσπαθεί να κάνει το καλύτερό σου και αυτό θα έρθει και θα το αλλάζει. Λογοτεχνικά. Υπάρχει κάποιο μεταφραστή που έχει τόσο πρότυπο που θα θαυμάζεται ή που σα εμπνέει. γενικά στην Ιταλία, εγώ, εντάξει, προσωπικά, δεν, ε, πώς το είπες, ε, ναι, ανάποδα. Γιατί, γιατί το βλέπω εγώ σαν, α, ε, υπάρχει πολύ καλή μεταφραστή, καλές μεταφραστές, δεν ξέρω, ε, υπάρχουν. Ε, υπάρχουν όμως και μεγάλα ονόματα που δεν είναι καθόλου καλά, αλλά έχουν τη δουλειά του και το κρατάνε πάρα πολύ σφιχτά. Ε, οπότε δεν ταυμάζω κανεί, αλλά μισούμε εμεί οι νέοι που βλέπουμε, που τώρα έχουμε διαφορετικά ε, εργαλεία από, πριν. Πριν κάποιο έπρεπε να πάει στη βιβλιοθήκη να ψάχνει. Οποιοδήποτε doubt έχει, πρέπει να πάει στη βιβλιοθήκη. Ή να ρωτάς ή να ξέρεις. Τώρα αν έχουμε ε, doubt, σε δύο λεπτά το ξέρουμε. Ξέρουμε τι θέλουμε επειδή έχουμε το Ιντερνετ. Οπότε τότε όλο αυτό που έχουν κάνει και τώρα είναι μεγάλα ονόματα. Ε, το έχουν κάνει και είμαστε όλοι πάρα πολύ ε, ευχαριστημένοι αυτό που έχουν κάνει. Αλλά αν το βλέπεις ε, αναλυτικά, δεν το έχουν κάνει καλά. Γιατί με τα εργαλεία που είχαν τότε, έκαναν το καλύτερό τους. Αλλά τώρα που έχει άλλα εργαλεία, αυτοί συνήθω δεν αλλάζουν. Δηλαδή δεν αλλάζουν τον τρόπο σε το οποίο δουλεύουν. Το κάνουν ήδη όπω το έκαναν πριν. Αυτό είναι κακό. Οπότε υπάρχουν καινούριε μεταφράσει ε, αναθεωρημένες πάνω στα ίδια έργα. Υπάρχουν. Δεν ξέρω εδώ. Στην Ιταλία υπάρχουν πολλέ, α πούμε το Moby Dick. Ε, είχαμε δύο μεταφράσεις από, από την αρχή, από όταν κυκλοφορούσε, αυτό το βιβλίο και ε, προς πέρυσι νομίζω ε, κυκλοφόρησαν ένα καινούριο version. Έκδοση. Ναι. Ε, εκδοση την οποία είναι τέλεια και δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη. Γιατί γιατί αυτό που το έκανε, αυτό το λατρεύω. Εντάξει, αυτό μπορώ να το θαυμάσω. Το έκανε με άλλη πνεύμα. Δεν το έκανε αυτή, αυτή το βιβλίο πρέπει οπωσδήποτε να το έχουμε στην Ιταλία. Και αυτή ήταν το πνεύμα τότε. Δηλαδή ε, είναι καινούριο, είναι τεράστιο, είναι κλασικό, πρέπει να το έχουμε. Τώρα που όλοι το ξέρουν, μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μα. Δηλαδή μπορούμε να μεταφράζουμε έτσι πώ είναι το βιβλίο. Δεν έχουμε ε, εμπόριο να κάνουμε, γιατί αυτό δεν το κάνουμε για λεφτά κανεί θα πάει να πάρει αυτό το βιβλίο και όχι αυτό. Μπορεί να διαλέξει. Αν έχει τόσα choices, μπορεί να διαλέξει ό,τι θε. Αυτό το έχουν κάνει για να δείχνουν τι είπε στην, ε, την αλήθεια ο Μόμπι Ντίκ πώ το είπε. Πώ το είπε είναι το πιο σημαντικό. Οπότε νομίζω ναι, την ερώτησή σου. Πολύ ωραία. αντιμετωπίζετε την κριτική στο έργο σα. Δηλαδή την άποψη των άλλων απέναντι σε αυτά που γράφετε εσεί. ως, ε... προς τη μετάφραση. Α, πώς αντιμετωπίζω. Πώς την αντιμετωπίζετε. Ε, μια χαρά. Δηλαδή, αν έχει, αν υπάρχει κριτική και σχόλια, να το, να το δούμε, να το μιλήσουμε και να μαθαίνω τι, έχω, τι δεν έχω κάνει καλά και, ο, ή τι δεν σου αρέσει, γιατί δεν σου αρέσει. Αυτό είναι το βασικό. Αν δεν, αν δεν έχει σχόλια, αν δεν έχει κριτική, δεν πας πουθενά. Αν εσύ νομίζει ότι είσαι μεταφραστή από την αρχή και μεταφράζει ένα κείμενο, νομίζει ότι το έχει κάνει τέλειο και θε να πάει να κυκλοφορούν αμέσω έτσι, χωρί να το διαβάσουν, δεν έχει καταλάβει τι ναι. σημαίνει να είσαι μεταφραστή. Γιατί ένα κείμενο μπορεί να, το μεταφράζει σε εκατομμύρια διαφορετικά εκατομμύρια Οπότε είναι, αν υπάρχει σχόλια, είναι welcome. Ευπρόσδετα. Αλλά στην Ιταλία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν. Και στην Ελλάδα. Όχι συνήθω. Συνήθω δεν υπάρχουν γιατί για το χρόνο, για τα λεφτά. Για να έχει σχόλια πρέπει να έχει κάποιον που δουλεύει. Που διαβάζει αυτό που έχει κάνει και να του σου στείλει όλο αυτό που έχει κάνει, να περιμένει εσύ να το διαβάζει, να διορθώνει ή να, πεις, να το, να το δέχει ή να μην το δέχει. Ή να το ξαναστείλει. Αυτό είναι, μπορεί να είναι ένα μήνα. ένα μήνα πρέπει να είναι έτοιμο. Δεν γίνεται να έχει ένα μήνα παραπάνω για να κάνει revisions πέρα από το ταλέντο που χρειάζεται να έχει ένας νέος μεταφραστή ενδεχομένω τι σπουδέ, τι άλλο πιστεύετε ότι χρειάζεται κάποιο που βγαίνει τώρα στην αγορά εργασία για να πετύχει. Ε, δύο πράγματα. Τα πρώτα είναι να έχει πολύ υπομονή, να πετύχει λες εσύ, πολύ υπομονή και να, να μελετήσει, επειδή μερικές φορές στο πανεπιστήμιο δεν σας μας δείχνουν ε, πώς το είπες στην αγορά επαγγελματίας. Ναι. Δεν μας δείχνουν πώς είναι, ποιος δουλεύει, τα ονόματα, ε, τι κάνουν, πώς πάει την αγορά επαγγελματίας. Δεν ξέρουμε πώς πάει. Αν, δεν ξέρω αν ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχει, υπάρχουν πίσω από ένα βιβλίο. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να έχει υπομονή και να σπουδάζει εσύ από μόνο σου πώ πάει όλο αυτό. Ε, τα, δεν ξέρω πώ είναι εδώ, αλλά όλα τα επίπεδα που υπάρχει μέσα σε ένα εκτό. Εκδοτικό οίκο. Εκδοτικό οίκο. Εκδοτικό οίκο. Πρέπει. Ναι, ε, όλα τα. Ε, όλες τις δουλειές που υπάρχουν εκεί μέσα σε ποιον εσύ ως μεταφραστής πρέπει να μιλάς. Σε ποιον. Είναι το πρώτο, αυτό που την έφτιαχνε από την αρχή. Είναι το τελευταίο, είναι τη γραμματέα. Σε ποιον. Οπότε να κάνεις υπομονή και να, να βρίσκεις όλη η... Αυτό, publishing houses, sorry, που υπάρχουν στη χώρα σου, τι κάνουν, τι ύφο, πώ το είπα εσύ, το genre, αν σε ενδιαφέρει αυτό, και αν έχει ένα βιβλίο, σε ποιον να το πάρει, σε ποιον να το δώσει. Σε αυτό έχω ένα ερωτικά νουβέλα, θα την πάρω σε αυτό που κάνει μόνο essays. Όχι. Οτι πρώτη είναι υπομονή. Τη δεύτερη ε, είναι να... Ε, δεν ξέρω πώς το λέτε ε, ούτε στα αγγλικά, είναι πάρα πολύ ιταλικό αυτό. Να έχει στο πρόσωπο. Δηλαδή να μην φοβάσαι τίποτα, να είσαι σπατσάτο, εμεί έχουμε χωρί πρόσωπο. Αυτοπεποίθηση. Okay. Και να πας κατευθείαν εκεί και να πεις Εγώ είμαι καινούριο. Εγώ θέλω να κάνω αυτό. Αν με θέλετε, εδώ είμαι. Ακόμα και αν δεν είναι μεταφράζω, επειδή ξέρω ότι υπάρχει κάποιο που τελείωσε τι σπουδές του τρία χρόνια πριν και ήδη είναι σε άλλο επίπεδο από μένα. Οπότε, αν με χρειάζεστε, εδώ είμαι, μπορώ να κάνω, μπορώ να διορθώνω, μπορώ να σας φέρω καφέδες για να μάθω πώς πάει την ε, επάγγελμα. Αυτό. Ποια είναι η άποψή σας για το, τα πνευματικά δικαιώματα, το copyright. Ε, άποψη... Αν, ε, αν εφαρμόζεται ο νόμος. Ε, ξανά. Και στην αν, αν εφαρμόζεται ο νόμος για το copyright. Ah, okay. is it, does the, the, the law is enforced on the copyrights for the copyrights? Αν εγώ παίρνω copyright σαν μεταφραστή. And if it is enforced anyway. Okay, ωραία. Ε, είναι enforced, Ωραία. αλλά εξαρτάται από το σύμβολο που κάνεις εσύ με την publishing house. Δηλαδή, μερικές φορές στην Ιταλία δεν έχεις copyrights, υπάρχει ένα το ήξερα, fixed, ναι. ε, Σταθερό. Α, εντάξει. Όχι, εγώ το ήξερα με μη. Ε, μόνο... Πώς είναι permanent. Μόνιμο. Αυτό ήξερα. Ένα μόνιμο μυθό. Μισθό. Μισθό, μισθό για αυτό που κάνεις. Δεν είναι μισθό, μισθό είναι για μήνα, αλλά εντάξει, αυτό. Αμοιβή. Σταθερό μισθό. <laughs> Ε, για όλο το βιβλίο. Ε, Μερικέ φορέ αυτό είναι ότι η κατάσταση είναι έτσι. Θα σα πληρώνω για το βιβλίο και τελειώνει εκεί. Αυτό που μπορεί να κάνει εσύ, επειδή αυτό είναι έργο σου. Δεν είσαι συγγραφέα, αλλά είσαι μεταφραστή και έχει ε, έχεις φτιάχνει ένα έργο. Οπότε πρέπει να έχει κάποια authority από σε αυτό το έργο. Ε, μπορείς να negotiate Okay. Ε, πότε τα τελειώνει τα copyright που mm -hmm. εσύ δώσεις στην publishing house. Μπορεί να είναι 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συζητήσει με το publishing house, γιατί μερικέ φορέ δεν το ξέρουν mm -hmm. οι μεταφραστέ, οι νέοι, και πάνε με εντάξει. Υπογραφή είναι η πρώτη μου βιβλίο, εντάξει. Όχι. Γιατί αν εκεί λέει 20 χρόνια, εσύ πρέπει να περιμένει 20 χρόνια για να ξανά ε, πουλήσει τα, τα rights σου. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Επειδή, γιατί μπορεί να νομίζεις ότι μπορείς να μεταφράζεις συνέχεια. Αλλά όταν τα φτάσει σε 70 χρονών, πρέπει να έχεις κά, κάτι από πίσω σου μπορεί να, να πουλήσεις. Αυτή θα είσαι πάρα πολύ slow, θα είσαι πάρα πολύ old, θα έχεις ε, πρόβλημα με το σώμα σου δεν μπορεί να μεταφράζει έτσι πώ μετάφρασε με, όταν ήσουν 25 χρονών. Και το ίδιο με το μυαλό σου. Οπότε αυτό πρέπει να το έχει στο μυαλό σου. Δηλαδή να negotiate